देखो ये ऊजा कंपनी का सीड्स है ब्रोकली का इसको लगाए एक हफ्ता हो गया इसका रिजल्ट अच्छा है ये ब्रोकली सीड्स का प्लांट है देखिए एक महीने का हुआ है इसको मैंने मेरी गोल्ड में डाला है ગુજરાત શહેર